da morte no útero tem vida. O pai dá o suporte pra mãe estar nutrida. Apesar da morte, barriga vai crescer. Ultrassom e consorte, o sexo vão saber. Apesar da morte, a mãe se sente mal. A bolsa explode, o pai leva para o hospital. Apesar da morte, obstetra já chegou. O doutor faz o corte bebê nasceu, assim bebê chorou. Tudo que eu quero é viver meu Eros. Então me afasto de tanto danatos. Apesar da morte no útero, tem vida. O pai da rua suporte pra mãe estar nutrida. Apesar da morte, barriga vai crescer. Ultrassom e consorte, o sexo vão saber. Apesar da morte, a mãe se sente mal a bolsa explode, o pai leva para o hospital. Apesar da morte, obstetra já chegou. O doutor faz o corte, bebê nasceu, assim bebê chorou. Tudo que eu quero então me afasto de tanto danados. Pequeno ser na sua vida, certamente haverá desgraça, enquanto toda alegria fatalmente o mundo te castra, causando espanto, causando pranto, cedo tarde você vai chorar. Pequeno ser, ao crescer, sua vida ficará sem graça, mas às vezes você se anima. Com o tempo tudo passa, todo encanto a morte vai levar. Todo encanto a morte vai levar. Wow.